шардаа хатны булаан хотлоо. За чи чинь хаанаас гараад ирсэн хин гээч вэ? Айл газрын хинэ охин. Хан эцэг минь бидэнд болгосон босуу. хор төмдийн хаан ширэг чамтай хуваахыг үл хүснэ би. Батгалж намайг татээстэй батгалж. Та надад бүх бурууг өгөөд намайг хайж байгаа. Утаа хуйлаа сухтыг عدوان